aquí a esa visita, Casi llegaba 30 días de emisión. Yo cantar una canción. Esperaba que empezar la canción de cada uno si fuera Ella ella se desliza y me atropella, aunque a veces no se suerte, que se diga que pierda por veré a sufrir por el razón, que aparece, que se extiende y que se marcha y que se extiende, que pregunta y mi estrella Ella me peina la alma y me la enreda, va conmigo, pero no sé dónde va. Mi rival, mi compañera, que está tan dentro de mi vida, a la vez tan fuera. Sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo, pero con otro rostro y otro nombre diferente y otro cuerpo, pero sigue siendo ella que otra vez me lleva, nunca me responde. Si al girar la rueda, bueno, Quería animado a ver nuestras emisiones. Deciros que os quiero a todos y en cuanto pueda subiré un nuevo vídeo. Felicitaciones al canal y a esa peña loca que me sigue. No puedo dejar de rapear, lo mío es improvisar. Hoy estoy quemado, estoy haciendo el zapal y estoy aquí tirado. En el sofá apalancado, ya me he expresado y este vídeo os he subido, ahí os lo he dejado. Hasta luego, seres amados.